ちは激しさをそっと忘れてるいつか見た空が僕の心を返すよどこかに 新しい暮らしにも少しは慣れてきたけど勝手な僕は君を思い出す「アロー かしい風の香り誰もが胸の 別れることを知らない涙の色は今でも夢を語ったあの頃と同じ「アロー しゃらな情熱がふわふわと笑うよいつかいなくなるようなそんな気がして 時代が回りまた君を見つけるだろうあロー僕らはそれぞれ この心焦がそう You いつまでも歌い続ける声はどこまで sky. I was born to hold. the sky.